Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya Didi Wijaya Kali ini saya mau mereview motor teman saya Teman seperjuangan Yaitu motor Benelli Motor di 200 Evo Untuk lebih banyak langsung saja guys Simak video berikut ini kayak ini guys Tomotobi 200 Evo milik teman saya tersebut yang sudah dibeli kapan hari lalu motor ini memiliki cc 200 cc hampir sama dengan motor tiger yang sudah dilengkapi dengan motor juga skop depan sudah dengan pelek racing kalau motor ini sudah injeksi gas sudah tidak pakai dengan dengan karbu injeksi ini masih tampilan standar dengan stop belakang dua kalau ketemu di jalan jangan lupa disapa guys ini yang punya motor ini mudah bergaul diajak ngopi oke okay, siap nah, yes. ini sudah ada peset cuman nggak tahu peset ada di rumah ada pernah juga dibawa touring ke Gunung Semeru ya Lumajang nah, ini guys tampilan terbangnya lampu seperti Harley mantap ini guys buat touring dengan speedo juga digital ini guys nyaman sekali ini guys ya, buat touring untuk pengiriman rem belakang sudah memakai cakram jadi buat rem sangat nyaman ini guys ya. ban belakang juga besar dengan ukuran 130 per 90 ring 15 untuk yang depan agak kecil banyak guys dengan memakai ring 17 jadi beda antara depan dan belakang nah ini guys ya tampilan motornya untuk tampak dari jauh Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai review motor Benelli atau motor B200 Evo yang sudah injection terima kasih jangan lupa like, comment, subscribe dan tombol lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan untuk informasi otomotif selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh